Hi guys, Assalamualaikum, मैं जोया शेख आपको अपने channel Zoya fashion and beauty में वेलकम करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी चेहरे से झुरियाँ ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान टोटका जिस पे अमल करके आप अपने चेहरे से झुरियाँ हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं सो अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब चलते हैं वीडियो की जानब आज मैं आपको जो घरेलू मास्क बताऊंगी वो बहुत ही आसान है जिसपे अमल करके आप अपने चेहरे की बुराइयों से निजात पा सकते हैं इसके लिए आपको चार चीज़ें दरकार होंगी चीज़ें भी बहुत आसान और इजीली मिल जाती हैं बाज़ार से ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है तो आप ये चार चीज़ें नोट करें इन पे अमल करें और आप देखें कि आपकी झुरियाँ कैसे दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगी इसके लिए आपको चाहिए बेसन एक टीस्पून शहद दो टीस्पून ग्लैसरीन आप ले लें दो टीस्पून क्रीम तीन टीस्पून अब आपको मैं इन चीज़ों को मिक्स करने और इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ गाइज आप इन तमाम चीज़ों को एक प्याले में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें इतना मिक्स करें कि हर चीज़ क्रीम के साथ यकजान हो जाए अब इस पेस्ट को अपने चेहरे गर्दन हाथों पाँव जहाँ आप लगाना चाहें वहाँ लगा लें तकरीबन पंद्रह मिनट तक लगा रहने दें इसके बाद साफ पानी से मुंह धो लें इससे दूरियां आपके चेहरे की जुरियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और जिल शताब हो जाएगी ये बहुत ही आसान घरेलू टोटका है जिसपे अमल करके आपकी झुरियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस पर अमल भी करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें जहां रहें खुश रहें अल्लाह हाफिज़ मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए